Бачите, яка репанка. Оце вже, грубо говоря, можна заканчувати. Це, друзі, у нас тюлень. Третя штука. Третій тюлень. Кабан шмалиться. Ферми вже стоять. Поки шмалю. Ну, я іменно шмалку саму і взвішування і в середу буду убирати ще одного тюленя. І тоді взважимо, якраз буде 7 число. Думаю, в середу, якщо все вийде, все нормально буде, то все покажу. Друзі, поставили всі ферми. І, ну, то, що поставили, ви їх бачили, як ми їх витягнули і прив'язали на вірьовку. Ну, зараз ми їх вже всі поварили, всі посадили в свої міста. Кожна ферма стоїть в посадочному місті. і кожна ферма обварена і зверху, і також встиг прямо до стоєвої труби. Тут а так. І тут, а да, діло не бився, потихоньку варимо, ну і, грубо говоря, поштучно. Ну, діло в тому, що поварили. Все получилось ровненько, хорошо, э, моцно. Тобто таке кріпкенько вийшло. Ну, Хорошо, дядь Саня приходив і ми з ним то ліса тягали і заварювали. Там наверху, тут понизу і так само ну там зразу ліса стояли, вони і ниці вверх удобно там було. Тобто отак там попідрізали, де додавали. Ну, коротше, хорошо вийшло. Е, і того виходить, всі ферми в нас стоять. Тепер нам остається тільки оці дві торцеві стінки перву побрізати ровненько трубу кинуть і так же само так же само ось оцю теж обрізати перву і так само труба. І, грубо говоря, ми вже готові для обрешотки наверху самого сарая. Но, Ой, кажу сарая, наверху самого зерноскладу. Но Я ще хочу понизу ферм прогнати пару веток. Іменно низ ферм зварити і також поварити е, діагоналі, хоча б поки на цій стінці. Це я маю в виду перед кровлею зробити. Також Е, чого я так кажу, тому що е, ну, воно діло не бисе, бо я зараз, грубо говоря, почти через день убираю тюленей. Ну, це почав убирати. От зараз ми сьогодні убираємо, сьогодні в наш понеділок, потім в середу убираємо, потім, я так розумію, в п'ятницю. І тобто через день убирати тюлені. І це на весь місяць діло. А щоб убрати тюленя, його треба убрати, розчекрижити. Якщо це почта, то це треба все пофасувати, все поважити, відправити людям, люди проплачуть і утром ми відправляємо. Тобто це така вологня не бистра. Не бистра, але ну, тим не менше відправляємо, люди отримують, раді довольні, пишуть свої отзиви і на каналі, і пишуть нам на Viber. Все людям подобається. Е, єдине, що е, в Донецьку область не можемо відправити, вже посилка була, все. Два рази то воно там не приймає там у них відділення, то те, то те. І коротше, прийшлося нам назад гроші вернути, а ту посилку другим відправити. Ну, воно заказів багато, ти по заказу, який удобний, що там у нас залишилося, і відправляємо. Ну, то і все так. Так що, друзі, а то такі діла. Зараз е, ну, особо не до самої стройки. Особо я ж кажу, зараз поки оцей перед Новим годом весь місяць треба займатися і е, убирати їх, тобто сколоть кабасиків, тюленчиків і реалізувати. Поэтому так стройка чуть-чуть якби підзависла. Ферми то розварили, все вийшло зв'язане, все. Ну, ну отлично все погода минус 10, и вчера минус 10, минус 11, и сегодня утром минус 10. Ну, то есть, минусець, все сухе, все отлично, все хорошо. І роби не хочу. Коротше, так. Также, що у нас е, по новостям по таким? Ну, по новостям по таким то нічого нема. Тюленям оце як мінус 10 закриваю ці два віконця щоб там було тепло, тому що починає збиватися не тут, а починає збиватися під ту стінку. Ось. Це їх було в мене 20 мінус 3, 17 штук. О, ну, лежить ось який. Коротше, отак. Тюленчики потихоньку уходять. Вони і не знають, що вони уходять. Тут так хорошо, наскільки тут удобно забирати кабасика на м'ясо, це просто. На ну, Я там утром насипаю чи що. І Вони всі їдять. Я за ножку прив'язав, шик сюди. І все, і пішла, поїхала туди. Ну, тобто удобно тут уже, не так, як в сараї. В сараї поки виведеш з клітки, потім поки з сараю він вийде на длинному проході він не завжди ще йде. Ну, то тобто свої нюанси. А тут е, ось витягнув, все, він тут хру-хру-хру, або тут крутиться, або сам пішов на определенне місто. Так що із нашими тюленчиками все добре. Каналізація ще доверху сантиметрів 15 вчора дивилися. Коротше, так. Перша партія, ну, виходить, ці, що старші на 20 днів, ось оцей з чорним п'ятном старший. І Вони йдуть зараз е, в першу очередь. А потім вже підуть ті, що оце ось менше на 20 днів от того. Ну, тобто ті, які менше. Тобто отак. Привіт вам передають тюлені. Так що не забувайте ставити, вон, бачите, хвостики вверх або хвостики вниз. Отак або отак. Отак. Так же ми що зробили? Учора я з цього сарая перевів 8 е, штук поросят. Вон, бачите, на дворі. Мінус. Відкриваю зразу пар. Там витяжки нема. От бачите, який пар йде. Оце ж йому нікуди дівається, витяжки нема, і воно все сідає на потолку. І тоді мокрі стіни, мокрі потолки, все мокре. Оце ж із-за цього, що нема витяжок. Ось тут. І візьміть, я відкриваю, де взагалі їх густо насажено і де в них тепло. Ось, я так зараз зроблю, щоб двері не закривалися. О, бачите, тут, тут теплій, чим там. Тут ми не топимо, вони тут густо сидять, у них тут теплота і тепло сухе. Бачите, немає пара. Ось, навіть факт. На ліцо, дивіться, тут витяжка працює, вон шахта яка. Нема не пари нічого, і там тепло. І тут. Тут ми топимо кожен день. І Воно щоб просихало, щоб було їм тепло, то тобто, топимо кожен день. отут. Кожен кожнісінький після обід топимо на ніч. О, ну, Пар іде. То що витяжок нема. Ось в чому різниця от е, сирості в сараї від конденсата. Так само у мене в цьому сараї здорово. У мене там три витяжки. Зараз дві закриті повністю на гухаря, а та перша самокрайня відкрита. Ну, я що поросята маленькі не є. І нормально, хорошо. А як були пороси, я закрив три. Думаю, да ну його лучше, як лучше, ще світом там були нюанси. І зараз світа нема, зараз генератор у мене робить. Я просто генератор виключив, щоб не гудів. І закрив там три витяжки. От в цьому сараї були опороси, вон генератор. І всі потолки в мене зразу буквально на другі сутки все стало ну видно, що таке влажне, мокре, всі потолки. Відкрив одну витяжку, одну оту. Пройшли сутки, дивлюся, все почало підсихати, все хорошо, і зараз сарай заходиш, сухо, комфортно, хорошо. Це одна. А як їх буде більше, то звісно я відкрию ще дві витяжки. Я вчора сюди перевіз 8 штук. Зараз ще води полью і покажу далі. Хай поки. Зараз будемо вже мити. Отак. Отсюда я... У мене їх тут було 30 штук. тут Отут так. О, 30 штук. І отсюда я вже вчора 8 забрав. 8 штук отсюда. А ці сразу камера потіє. А тут я оставив 22 е, штуки. Оцим, друзі, вже у нас 29 или 30 було 60 днів. Я так і не важив, хай зважу, якщо буде время, бо время нема. Хочеться зважити раді інтересу, скільки у 60 днів від рождення. Ну, вес не маленький, я думаю, буде. А там хто його знає. Це виходить ці і ці. Це один виводок, один опорос. І оту половину я забрав, то барашки, вони менші на 9 днів. Знімати невозможно, зразу потіє, протираю камеру. І коротше, це я ставив оцих цих поросят 22 штуки на щеліві поли. Тобто, як ми виведемо відсюди, повністю уберемо тюленей, оцих от уберемо усіх на м'ясо вже поубираємо останеться. Ну, я думаю, може оставлю там після Нового року штук 4, 5, 6, ну не знаю скільки буде, щоб підростали. Закрию їх сюди, у цю сторону, вправу, меншу половину. Поставлю перегородку, там для п'яти хвати. Потім викачаю повністю яму, а потім відкрию оту двері. І оттуда загоню цих 22 штуки сюди, щоб їм було тепло в місті з сима, там 5 чи 6 штук, скільки останеться. Ну, а поки ж її перекрию, все викачаю, потім тих запущу. Ну, так само ж попідбілюємо тут, повимітаємо цю всю павутину, грязь, вимиємо тут, а все порозмакуємо, тобто наведемо порядки. Ну, треба поки цих убирати. Тобто зараз в мене задача в течение цього місяця убрати оцих всіх тюленей по максимуму і реалізувати. Ну, а потім уже поки ще оці всі, скільки там, 25 днів до Нового року чи менше. Вовці будуть тут, а будемо тут убирати, насипати їм і тобто хай підростають на перегон туди. З цієї клітки, з першої, ось за цієї 8 штук я вчора забрав. 8 штук з барашкиного виводка. Їх було тут 8, а там 6 чи 7. І от я сюди забрав 8 штук і перевів їх у здоровий сарай. Вони вже там. Бо і там треба, щоб теж на зиму поповнялось, щоб тепло було в сараї. Там ще потім опорос Нюркин, опорос київлянки і обізянки. Там часть е, в мене заберуть, а часть я їх теж всі оставлю, потім переведу туди сюди. На доращування тут підрости місяцок і опять їх туди, щоб там сараї всю зиму було тепло. В тому здоровому сараї. Ну, планую отак. Ну а коли вже освободюсь більш-менш після Нового року, я там не знаю, коли це буде. Може до Нового року. І то займемося кровлею е, ангара, зерноскладу. Там я дивився і плюсики будуть, тобто таке і мінус один, мінус два, плюс один, отаке ноль. Тобто може буде займатися вже і ангаром. Ну, думаю, так, друзі, показав, які в нас новості. Бо буває, треба зняти ролик, от навіть їх треба важити оцих у 60 днів. Не хочеться тягати. Та й времени нема особо на все. Я і цих тюленів ще не важив. Не знаю скільки вбираємо це. Зважу в середу. Буду робити ролик, то зважу вже в середу. Коротше отак. Да? Отак вони дивляться. Хорошо, дуже удобно отсюда виводить на м'ясо, це просто не нарадується, не треба кучу людей, помощь. Буває взагалі легко сам вийде, а буває трошки пригодиться потягнути за задню ногу, раз і він уже тут і все. А що я тут а зразу шмалю вон рядом. Коротше такі, друзі, діла. Так що отакі у нас морозики, отакі у нас кабасики. Сейчас треба бить, быстро розчекрижувати його і займатися далі. Коротше так, погода хороша, небо українське саме лучше. Мінус, все замерзше, а сніга нема. Ну воно ну, і хорошо, що сніга нема, так хоч сніг не чистить. Коротше так. Всім спасибо за внимание, друзья. І всім пока.